ausgestiegen. ich treibe alleine und ich treibe weit fort. Keinen Plan, wo es hingeht, euch war schon mal dort. ist mein Lohn, er reißt mich nun weiter, die Steine sind häufig, ich und ich bin nicht dabei. Es gibt keine Westen, ich genieße allerlei. Ich habe ein Gefühl und oh, alles wird gut. Ich vergesse die Angst und denke an die Take it, take it, take it, take it, take it. take it. it. it.